कती ना सरदा गाने लाड़ मेरा पुता ना पुते तेरा फिरदा मेरा गला सारी मन मुझ करदा अकला गीत तेरी जान ताई लिखा ना करे हो आली आले गीता का मुझ गला अमित मार सर अमित ਦੀ ਨਾ ਸਰਦਾ अमित